वेक्टर ऑपरेशन्स वरील पाठात आपले स्वागत पाठाच्या शेवटी ह्या गोष्टी तुम्ही करू शकाल वेक्टरची व्याख्या वेक्टरची लांबी मिळवणे वेक्टर्सवर बेरीज वजाबाकी गुणाकार ह्या गणिती क्रिया करणे मॅट्रिक्सची व्याख्या मेट्रिक्सचा आकार मोजणे मॅट्रायसेसवर बेरीज वजाबाकी गुणाकार या गणिती क्रिया करणे त्यासाठी तुमच्या संगणकावर सायलॅब इन्स्टॉल केलेले असावे सायलॅबवरील गेटिंग स्टार्टेड हा पाठ ऐकलेला असावा तुम्हाला वेक्टर्स आणि मॅट्रायसेस चे प्राथमिक ज्ञान असायला हवे येथे विंडोज 7 ही ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि सायलॅब 5.2.2 वापरणार आहोत सायलॅब उघडण्यासाठी डेस्कटॉपवरील सायलॅब शॉर्टकट आयकॉन क्लिक करा यामुळे सायलॅब कन्सोल विंडो उघडेल कमांड प्रॉम्प्टवर कर्सर दिसेल पाठाचा व्हिडिओ मध्ये मध्ये थांबवून सायलॅबवर वर त्याचा सराव करू वेक्टर डिफाईन करण्यापासून सुरुवात करू हे दोन प्रकारे करता येते स्पेसेसच्या सहाय्याने म्हणजेच पी इज इक्वल टू चौकोनी कंसामध्ये 1 स्पेस 2 स्पेस 3 आणि एंटर दाबा कॉमाद्वारे म्हणजेच क्यू इज इक्वल टू चौकनी कंसामध्ये 2, 3, 4 आणि एंटर दाबा वेक्टर पी ची लांबी मिळवण्यासाठी लेंथ कंसात P length of P type करून एंटर दाबा वेक्टर्स वर गणिती क्रिया करू शकतो दोन वेक्टर्सची बेरीज दोन वेक्टर्सची वजाबाकी इत्यादी वेक्टरचे ट्रान्सपोज मिळवण्यासाठी एपोस्ट्रॉफ म्हणजेच सिंगल कोट वापरतात पी ट्रान्सपोज असे दिसेल आपण पी ट्रान्सपोज टाइम्स क्यू काढू शकतो पी टाइम्स क्यू ट्रान्सपोज हा गुणाकार स्केलर आउटपुट देतो आता हा पाठ थांबवून व्हिडिओमध्ये दाखवलेला एक्सरसाइज 1 सोडवण्याचा प्रयत्न करा आता मेट्रिक्स कसे डिफाईन करायचे ते पाहू मॅट्रिक्सच्या रो मधील एलिमेंट्स हे वेक्टर प्रमाणे स्पेसेस किंवा कॉमास द्वारे डिफाईन करता येतात उदाहरणार्थ 2 बाय 3 आकाराचा मॅट्रिक्स पी डिफाईन करू capital P is equal to चौकोनी कंस 1 space 2 space 3 semicolon 4 space 5 space 6 चौकनी कंस पूर्ण आणि एंटर दाबा मॅट्रिक्स ची पुढची रो डिफाईन करण्यासाठी सेमिकोलॉन वापरतात सायलॅब हे केस सेन्सिटिव्ह आहे मॅट्रिक्स डिफाईन करण्यासाठी अपर केसमध्ये असलेले पी व्हेरिएबल वापरले आहे जे वेक्टर दर्शवणाऱ्या स्मॉल पी पेक्षा वेगळे आहे आता स्मॉल पी म्हणजे काय ते तपासू तसेच साईज कमांडद्वारे मॅट्रिक्सचा आकार कसा मिळवायचा ते पाहू त्यासाठी टाइप करा चौकनी कंस रो कॉमा कॉलम चौकनी कंस पूर्ण is equal to size of capital P जो मॅट्रिक्स आहे एंटर दाबा हे आउटपुट मिळेल लेंथ कमांड मॅट्रिक्स मधील एकूण एलिमेंट्स ची संख्या दाखवते ट्रान्सपोज कमांड मॅट्रायसेस ही वापरता येते पी ट्रान्सपोज आपल्याला मॅट्रिक्स पी चा ट्रान्सपोज देईल 2 बाय 3 आकाराचे मॅट्रिक्स क्यू डिफाईन करू capital Q is equal to चौकनी कंस 1 स्पेस 5 स्पेस 3 पुढील रो साठी सेमिकोलन टाईप करा 2 स्पेस 4 स्पेस 8 चौकनी कंस पूर्ण आणि एंटर दाबा तसेच पुन्हा एकदा पी चा उपयोग करू गणितामध्ये करतो त्याप्रमाणे पी आणि क्यू मेट्रिक्स वापरून काही गणिती क्रिया करू शकतो उदाहरणार्थ E is equal to two times P plus three times Q आणि एंटर दाबा उत्तर बरोबर आहे का ते तपासा पाठ थांबवून व्हिडिओमध्ये दाखवलेला एक्सरसाइज 2 सोडवण्याचा प्रयत्न करा पाठात आपण शिकलो स्पेसेस किंवा कॉमाजद्वारे वेक्टर डिफाईन करणे लेंथ फंक्शनद्वारे वेक्टरची लांबी काढणे apostrophe द्वारे वेक्टर किंवा मॅट्रिक्स चे ट्रान्सपोज मिळवणे स्पेस किंवा कॉमा द्वारे कॉलम आणि सेमीकोलन द्वारे रो वेगळे करून मॅट्रिक्स डिफाईन करणे साईज फंक्शन द्वारे मॅट्रिक्स चा मिळवणे हा पाठ free and open source software in science and engineering एज्युकेशनने ने तयार केला आहे फॉसी प्रोजेक्ट संबंधी अधिक माहिती इन किंवा scilabइन द्वारे मिळवू शकता यासाठी अर्थसहाय्य ठे national mission on education H ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे अधिक माहितीसाठी spoken hyphen tutorial dot G slash NMEICT hyphen intro ला भेट द्या सहभागासाठी धन्यवाद